Xo'p, loyihada davom etamiz. Xudo xohlasa. Xo'p, endi bizga hozirgi hambi anaqamizda Google karta endi bizga kerak bo'ladi. Chunki e, ko'chalarni qanaqa nomlanishini men bilmayman yaxshi. Ha, bitta misol Toshkent xalq avtomobil yo'li o'tgan ekan, M34 yo'l ekan. Ha, buni ham A401 mi shunaqa edi, desmisan? Shasse bu ham. Xo'p. Ha, buni xohlasanglar Satellit Pro'dan ham olsanglar bo'ladi. Hop, satellit sipovini ochadigan bo'lsanglar, mana bitta o'zi ko'chalarning hammasi nomi yozib qo'yilgan. Mana mana qaysidan olib qoldim. Ha, 4P21 shosse ekan. И bu yerda M34 shosse bor ekan. Hop, davom etamiz. Photoshop ochamiz. Yo'llarni endi qanaqa qilib e, chiza olsak bo'ladi. Yana bitta yangi sloy ochamiz. Mana bitta. Mana sloy bo'shmi, hech narsa yo'q. Mana sloy kerak emas ekan, oldirib Yangi sloy ochib oldik. E, mana bu yerda endi select lasso degan narsa bor mana bu narsa mana bu e, bo'limga to'lasizlar ya'ni qo'shib tanlash ho'p endi yo'llarni o'zini yaqinlashtirib ko'rasizlar misolan chochtepa ko'chasi bor ekan chochtepa ko'chasidan boshlayman ko'rayotganlar ekan yig'ib yig'ayotgan paytimda anaqa muammolar bo'lgan agar sizlar global mapper ishlatadigan bo'lsangiz sizlarda bunaqa muammo bo'lmaydi ho'p Ho post most ularga qarab o'tirmang deb park ko'chasiga chizib tekshirildi ustidan. Ho, birinchi qot otdi nimagadir. Bo'ldi, yaxshi joyiga kelib ketdi. Xo'p, tanlab turib surmoqchi bo'lsangiz, probelni bosib, bosib tursangiz, mana anaqa sursanglar bo'ladi. Agar ham miskan o'zi surilmayotgan bo'lsa, probelni bosib tursangiz, surilinadi mana. Probelni bosasizlar, surasiz. Mana. Pardalni bosib turamiz, turamiz. Hop. Hamda ulangandan ozgincha bo'lgan muammolarni hammasini e, mana bu keyingi effektlarimizni hammasi yopib boradi. Bu planshetda chiqqan paytda siz hech narsa ko'rinmaydi xolis. Keyin faylinglarni agar saqlamoqchi bo'lsangiz e, PSD holatda e, o'xshamay qolishi mumkin. hop anaqa narsalar bo'lib qolishi mumkin ctrl z bosib o'tirmanglar bu yerda hop davom ettirib ketaveringlar man sizlarga hozir buni ham qanaqa qilishni aytaman ko'rsatib ketaman bu yerda agar hozir ctrl z bosadigan bo'lsanglar hamma chizganingizlar yo'q ketadi Xato misol joylarni tanlab qo'yadigan bo'lsanglar menga o'xshab ularni hozir to'g'rilash yo'li oson taxminan yo'lni kengligiga to'g'irlab olaman mana ozgincha oqsilana oladi to'g'ri no e, manimcha oxirgi natija bunga arziydi chunki hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam hech qanaqa ko'nikma bilim anaqa berilmadi bu qanaqa qilinishi bo'yicha o'shanga man ozgincha e, nima bo'ladi boshqa chet elliklardan yordam olishga to'g'ri keldi ho'p anaqa qilib olasizlar ha fill bucket degan narsa bor mana paint bucket tool olasizlar o'shani ham alt bosib mana buni alohida qilib oldim mana altni bosib ustiga bosadigan bo'lsanglar alohida qilib beradi mana ha yaqinlashtirib mana bitta aytgancha ortiqcha joyimiz bor buni qanaqa qilib olib tashlasak bo'ladi mana yana poligonal lassoga o'tamiz altni bosib turamizda mana ortiqcha joyini shunaqa kengroq joy bilan bunday tanlab bosib yuborasizlar уже mana qo'shilib ketadi ho'p pen bucketga o'tamiz rangi oq o'zinglar xohlagan misol rangni silatishingiz mumkin xohlasanglar qora qilinglar yo'lni xohlasanglar kulrang qilinglar unisi endi sizlarni o'zinglarni ixtiyoringlarda lekin hammada bir xil bo'lib qolsa ancha g'alati bo'lib qolsa kerak tekstura bersa ham hozir ko'rsatib ketaman birato'la hop altni bosib yana joyiga qaytaraman mana bu mana yo'lim chiqdi manda misol buni e, rangini xohlasam o'zgartirsam bo'ladi imagega o'taman adjustment hop xohlasam hue saturationdan o'zgartirsam bo'ladi hue saturation beradigan bo'lsa mana bu colorize degan narsa bor o'zinglar yoqqan misol rangi keyinchalik ham boyab qo'ysanglar bo'ladi mana yo'llarni hammasini mana kimga qanaqa rang yoqsa hop misol hozir qizil qoldiraman bu yerda masalan bitta qon tomirga o'xshab o'tdi endi bu yoq tomondan ikkinchisini o'tkazamiz hozir yani bu yerda aylanali joylar bor ularni ham qanaqa to'g'irlash ko'rsatib ketaman Altni bosib, sichqonchani o'rta knopkasini aylantiradigan bo'lsangiz, sizlarga yaqinlashtiradi ham ichiyligi. Faqat men uchun hech qanaqa funksiyadan foydalanayotgan bo'lishingiz kerak emas. Lasso yoki mana bunaqadan. Xo'sh. hop mana bu yer tomonda dumaloq bo'lib ketgan, uni ham hozir qanaqa qilib to'g'irlab olish ko'rsataman. ho'p mana bu dumaloqni qanaqa qilib qilinadi? Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, elliptical mark utul degan narsa bor. O'shani olasizlar. hop shift bosib turib mana bu yerda bitta bundoq dumaloq chizib olasizlar mana. To'liq mana bu ikkita yo'lni alt bilan shift bosadigan bo'lsanglar, to'liq dumaloq chizadi. Bizga hozir unaqa to'liq dumaloq shart emas mana bunaqa holatda olib oldik mana. avvalda ham naqa qo'shilib ketdi endi shift bosib turaman e, alt bosib turaman-da. mana bu orchasini olib tashlayman mana o'sha shakl menga kerak bo'lgan shakl chiqdi bo'ldi undan boshqa hech narsa qiziqtirmaydi Men yana bitta yangi sloy hosil qolaman. nimaga chunki e, ham bir sloyni olib olishim kerakman и buni ham sloyni yoqib qo'yaman endi alt bilan yana paint bucket tanlayman endi bundan rang olaman rang olish uchun alt bosib turib o'sha paint bucketga kirib turib alt bosib tursanglar mana bunaqa pipetga chiqadi mana o'shanda ana buni tanlayman qon tomiriga o'xshab turgan narsani bu yoqqa beraveraman mana o'shanda rang ikkalovida bir xil bo'ldi mana hop hamma sloylarni yopib chiqaman hop suv mana bo'ldi hammasi tayyor umuman olganda mana mana shunaqa qilib davom ettiriladi ko'chalar agar misol rang yoqmaydigan bo'lsa buni bitta sloyi ularni bitta gruppa qilib olamiz mana gruppa qilish uchun mana bitta ham bosib qo'yasizlar и gruppani ustiga yo'l deb belgilab qo'yamiz ho'p endi bularni misol umumiy rangini qanaqa qilib o'zgartirsa bo'ladi yana bosamiz bu yerda ham hue saturation degan narsa bor и altni bosib turib mana buni o'ziga berib qo'yamiz mana tanlab turib faqat mana mana gruppani o'ziga ishlagin degan ma'noda ho'p bunisi bizga kerak emas maskasi buni o'chirib yuboraman ham hue saturationni o'zini misol mana bitta colorize degan komanda hali ham bor bu yerda saturatsiyasini albatta ko'paytirishlar kamaytirishlar bo'ladi mana lightness bizada yorug' e, yo'lni och to'qligiga javob beradi shu bizada e, saturatsiya bilan birga ishlaydi e, lightness ozgincha kamaytiramiz mana rangini xohlagan rangilarga o'zgartirish imkonini beradi faqat kolorayz yoquv bo'lsa agar kolorayz o'chuv bo'lsa bu ozginchagina ta'sir qiladi mana yo'lga yo'lni rangiga chunki biza bu yerda rangni o'zini o'zgartirmagan holatda nima qiling degan nima desa bo'ladi buyruq bergan bo'lamiz hozir suv bilan bir xil bo'lib qolmasligiga qanaqadir boshqacharoq rang qilamiz hop taxminan mana shunaqa hozir qolganlarini ham chizib olaman qolganlarini chizib olishdan oldim man sizlarga bunga tekstura qanaqa qilib bersa bo'lishini ham hozir e, o'tib ketaman o'tib e, aytib o'tib ketaman buning uchun bizaga asfalt teksturasi kerak bo'ladi asfalt teksturasi hop man e, bularni max ishlaydiganlarni ham biladi hop kerak bo'lsa e'tibor qilsanglar man gruppga aytashib qo'yaman xudo xohlasa xo'sh friendly shadeda bor mana zo'ri asfalt road street road asfalt okay jpeg mana hamnaqa e, asfalt teksturasi bormaydi agar asfalt qilaman deganlar bo'lsa asfalt qilmayman deganlar bo'lsa u ham hech qanaqa muammo emas hop misol tekstura bermasdan ham qoldirsanglar bo'ladi tekstura beraman deganlarga mana qanaqa qilinadi man bu yoqqa hozir asfalt bermagan bo'lardim beton bergan bo'lardim chunki e, bu kodda anaqada bilinmaydi baribir e, tekstura shuning uchun ikkala ham bir xil narsa bir xil ishlatilinadi hop konkret hozir olaman konkret plates yok concrete plates yok hop stone floor ha ah, concrete yer altı var gen. albedon olamiz hamda tashlaymiz hamni ustiga yangi fayl qilib ochishiga hamdaqa fayl ochilindi endi bu yerda qiladigan ishimiz bor misol mana bu rangini ozgincha to'g'rilab olishimiz kerak photoshop o'zida rangini qanaqa to'g'rilaymiz buni image adjustment curves ozgincha ochartirib olamiz Okay, endi kontrastdan qo'shishimiz kerak bunga image adjustment ya'ni kurs ochib ochartirib mana bu tomonni to'qartirib olamiz yoki e, mana bunday qiladigan bo'lsangiz e, kontrastni ham ochadi mana och joyi och mana bu to'q joyi to'q bo'lib ketadi mana taxminan ana bunaqa qilib qolamiz Okay. hop bu endi tekstura emas okey bu prosta rasmni deydiganlar bo'lsa hop ga kirib turib va editga kirib turib to'g'rirog'i mana bu yerda define pattern degan narsa bor mana shuni bitta bosib olasizlar mana bu yerda nima deb сохранять qilib qo'y deyapti hop bu yerda misol biton deb сохранять qilib qo'ydingiz. biton okey mana bo'ldi endi bu faylga foramiz, kerak emas bizga endi e, mana bu yerda hech narsa o'zgarmaydi e, do'stlar to'g'ri e, hech narsa o'zgarmaydi mana bu yerda yo'lni tanlaymiz fx degan narsa bor mana bu yerda ko'rayotgan masala äh, layer style dot ustiga bitta bosilgan bo'lsanglar anta pattern overlay degan narsa bor mana shuni bosib yuborasizlar bosib yuborgan paytingizda sizlardan anaqa jadval chiqyapti pattern degan joyi bor o'sha yerda mana bu oxirgi ishlatgan betonimizda turibdi mana hop opacity bu qancha necha foizga ishlasin scale masshtabi misol kichkina beradigan bo'lsanglar kichrayadi katta beradigan bo'lsanglar mana bunaqa katta narsa ham bo'lib ketib qolaveradi hop buni kichkinaroq odamni ko'ziga yoqadiganroq narsa qilasizlar opacity xolisini o'zgartiringlar hozir mana shundoq holatda qoldiraman hue saturationdan misol mana bu rangini o'zgartirsam bo'ladi Mana lightness ozgincha kamaytiradigan bo'lsam misol mana pattern overlay menda hali ham turibdi bu effekt chunki hech narsani o'zgartirmaydi mana kamaytiradigan bo'lsam mana asfaltga ham o'xshagan narsa ko'radi buni hue saturationga kiraman mana bu saturatsiyani nol qilib qo'yaman colorizedan olib qo'ysam bo'ladi mana bo'ldi mana holatga olib kelib oldim Xo'p, shu bilan xudo xolisi, e, mana bu yo'llarni ham davomini endi qanaqa chizib qo'yishni ko'rsatib qo'yaman. Xudo xolisi, e, o'zingizlar ko'rib olinglar, o'zingizlar chizib qo'yasizlar. Keyingi xudo xolisi darsda ham yo'lga markerlarni tashlaymiz. E, shu bilan bitta planshetimizni, ya'ni holat tarixini tugatgan bo'lamiz. To'g'ri, bitta planshetimizni bitta qismini tugatgan bo'lamiz. Keyingi videoda xudo xolisi markerlarni qanaqa qilib qo'yishni ko'rsatib o'tib ketaman.